થી વીસ દિવસમાં કદાચ કપાસના ભાવ ત્રણ હજાર રૂપિયાની સપાટી પણ ટચ કરી શકે છે અત્યારે લગભગ માર્કેટ યાર્ડમાં જો સારા કપાસ હોય તો તેના ભાવ છવ્વીસો રૂપિયા સુધી બોલાતા હોય છે ને જો હલકા કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેની ક્વોલિટી મુજબ એક હજારથી લઈને ત્રેવીસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાતા હોય છે આટલી મોટી કપાસના ભાવમાં તેજી જોતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો કોઈ પાર નહોતો રહ્યો કારણ કે આવા ભાવ ખેડૂતોએ ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડના તાજા કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ પંદરસોથી છવ્વીસો મહુવા સત્તરસો સાઠથી બાવીસો ને એકાવન ગોંડલ એક હજાર સાઠથી પચીસો ને એકાવન કાલાવાડ એકવીસોથી પચીસો રૂપિયા જેતપુર પંદરસોથી છવ્વીસો ને એકાવન વાંકાનેર સત્તરસોથી ચોવીસો ને ચાલીસ મોરબી ઓગણીસોથી પચીસો ને દસ રાજુલા બારસોથી પચીસો ને એકાવન રૂપિયા રાજકોટ અઢારસો એકત્રીસથી પચીસો ને એકાવન અમરેલી ચૌદસોથી પચીસો ને એક્યાસી સાવરકુંડલા સત્તરસો પચાસથી પચીસો ને પાંચ જસદણ સત્તરસોથી છવ્વીસો રૂપિયા જામજોધપુર સત્તરસો પચાસથી પચીસો ને પચીસ ભાવનગર અગિયારસો પચીસથી ચોવીસો ને ત્યાંસી જામનગર સત્તરસોથી ત્રેવીસો ને ત્રીસ બાબરા સોળસો પચાસથી છવ્વીસો ને સાઠ રૂપિયા વિસનગર ચૌદસો પચાસથી પચીસો વિજાપુર બે હજાર અડસઠથી પચીસો ને સિત્તેર કુકરવાડા એકવીસો એકાવનથી ચોવીસો ને અગિયાર માણસા સોળસોથી ચોવીસો ને એકાવન રૂપિયા કડી ઓગણીસોથી પચીસો ને બોતેર પાટણ અઢારસો દસથી ત્રેવીસો ને ત્રેસઠ સિદ્ધપુર અઢારસોથી પચીસો ને સાત ગઢડા સત્તરસો વીસથી પચીસો ને પચીસ રૂપિયા હળવદ સોળસો પચાસથી એકવીસો ને પચાસ વિસાવદર પંદરસો ચુમ્માલીસથી બે હજાર છ્યાસી તળાજા બારસોથી બાવીસો પચીસ બગસરા સોળસો પાંચથી પચીસો એકાવન ઉપલેટા સત્તરસોથી ત્રેવીસો ને પાસઠ માણાવદર એક હજાર ત્રીસથી ત્રેવીસો ને પચીસ ધોરાજી સોળસો છવ્વીસથી પચીસો ને એક વિંસ્યા બે હજારથી ત્રેવીસો ને એંસી રૂપિયા ભેંસાળ સત્તરસોથી ચોવીસો ને પચાસ લાલપુર સત્તરસો સાઠથી ત્રેવીસો ને એંસી ધ્રોલ સોળસોથી ત્રેવીસો ને ચૌદ પાલીતાણા પંદરસોથી ત્રેવીસો ને વીસ રૂપિયા ધંધુકા અઢારસોથી બાવીસો ને પિસ્તાલીસ વિરામગામ સોળસો એકતાલીસથી એકવીસો ને એકવીસ સણાસમાં અઢારસોથી બાવીસો ને પચાસ ખેડબ્રહ્મમાં અઢારસોથી બે હજાર પચાસ રૂપિયા